ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਡੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇਹ ਆ ਬਿੱਲੀਆਂ ਉਹ ਆ ਬਿੱਲੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗੜਾ ਇਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਸੜੇ ਜੇ ਦੋ ਟਕੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਹੈ